السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا في صحة وسلامة وسعادة للي ما يعرفنيش أنا أحمد جبر مصاب بنزيف المخ من 8 سنين تقريبا ومعظم الأعراض الناجمة عن نزيف المخ اتعرضت لها والحمد لله زي شلل نصفي وقطع في الجمجمة كبير وصرع ومشاكل في الكلام لا فزيع وأنا هنا عشان أفيدكم بالتجربة رحلة نزيف المخ وأنا ما تعفتش كمان بس إن شاء الله هبقى ثقة بالله بلا حدود الحمد لله في ناس بيتابعوني هنا وهم بقوا اصدقاء هم تعافوا كاملا انا عارف ان اللي بيتابعني بيقول انت بتقول ليه الكلام ده كل مره علشان اللي يكون بيتابعني جديد يكون فاهم انا بتكلم في ايه مش هطول عليكم النهارده الحلقه الثالثه من برنامج الدماغ او التمارين الوظيفيه التمارين الوظيفيه هي زيها زي العلاج الطبيعي بس دي بتكون مختصه بالعضلات الدقيقه او العضلات الصغيره زي الصوابع مثلا الصوابع فيها عضلات بس عضلات دقيقه يلا بقى نشوف الفيديو يلا بقى نشوف مجموعة الألعاب التانية يا ترى زي الأولانية ولا أصعب التانية كانت كورة آه انما دي مستطيلات وكمان هيقول لي امسك عليها بكفك ال motor control. هيقول لي امسك وارفع وانت ماسك ونزل المساله مساله تحكم انا ببقى في دماغي كلها اني ماسك لكن اتحرك في الاول كان بتوع مني والى الان بس بقيت بتحكم فيها بشكل كبير الحمد لله Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, Get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day الأخير أو المستطيل الأخير ده بيلزق مني مش عارف بقى عرق ولا عدم تحكم هيديني تاني مجموعة يقول لي امسك المجموعة فيها أربع مستطيلات نزل نزل تلات مستطيلات نزلوا والمستطيل الأخير ده لازم معايا هيمسكني بداية ويقول لي اقفل عليهم ارفع ونزل ارفع ونزل كل حركة بعدها استرتش كل حركة بعدها تمارين الإطالة كل حركة لازم قبل أي حركة وبعد أي حركة لازم تمارين الإطالة قبل التمارين وبعد التمارين آه, آه الحركة الأصعب بمسك بلدي أمسك بلدي دقيق وأفرغه في السلة ارفع ارفع ما جبتش انا حاجة امسك امسك خليهم في ديك ايوه امسك امسك امسك امسك وارفع ونزل ايوه امسك اه هنا بقى هيعلمني ازاي ان امسك هيقول لي ده التكنيك الصح Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice Ali Ma ما, ما تجيبهاش من عضلة الساعد جيبها من عضلة الصوابع Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour Let's go Yo I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step لازم كل فترة اعمل استرتش pieces is a form of art I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts أنا قلت له أعمل إيه أنا علشان أفك الشد اللي هو في الساعد قال له بال motor control والاطاله قلت له ايه هو ال motor control؟ قال لي زي دي آه، ان انت بتمسك وتسيب ان انت بتمسك وتسيب قلت له طب وايه الحل هو بيمسك وما يسيبش قال لي لازم في حد معاه يساعده ان انت تمسك اي هدف وتحركه الناحيه التانيه وتسيب وتف... وتقعد تكرره كتير وتقعد تكرره على طول هي دي الطريقة اللي هتبرمج بها مخك علشان يفتكر الحركة دي كنت بتعملها ازاي قبل الإصابة الشكل ده اللي انتوا شايفينه ده همسك هو جايب لي كذا شكل في اول مستطيل التاني بالي آه، ده شكل عمودي كده هو شكل يعني غير منتظم ارفع ونزل تمسكه وترفع وتنزل كل شكل من الاشكال دي ليه طريقه تكنيك معينه called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy yo I think there's a reason though Ups and downs just like every different season الأول كان مستطيلات التاني بلي التالت شكل اللي قدامكم ده هو شكل غير منتظم كل شكل من الاشكال دي ليه طريقه مسك معينه في القويه في الضعيفه يعني في القوه وفي تمسكه يعني بصبعك كده يكاد يكون هو ما فيش حاجه بين صبعك كل حاجه ليها طريقه معينه علشان انت تفتكر الحركه دي كانت بتتعمل ازاي season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh Head full of flies, so here come the clouds, uh They'll never stop unless I can swap تاني تاني اقفشها او اكمشها وفرغ في السلة تاني امسكها وارفعها ونزلها في السلة All the bad for the good in my head when I'm lost uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Danny Em sick how? Em sick how, Danny? وارفعها ونزلها في السلة تاني امسكها وارفعها ونزلها في السلة called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up days gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flies, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ومفيد ولازم تكرر كل التمارين دي مرتين على الاقل في اليوم لو الفيديو عجبكم تسيبوني كومنت تشجيعا ليا ولو الفيديو مش عجبكم تكتبوا لي ايه اللي مش عجبكم في الفيديو وساعدوني على نشر المحتوى احمد جفر استرو كورير محارب السكتة الدماغية سلام